गिम्पमा स्वागत छ आजको ट्युटोरियल र कन्भर्टरको बारेमा नभएर एउटा वास्तविक सोकर्ताको नयाँ कोडिङ गर्ने बारे हो र अन्तिम ट्युटोरियलको गल्तीहरू सच्याउने हो म तपाईलाई यो इमेजको बारेमा बताउँदै छु मैले सो रेकर्ड गर्दा केही थप परिवर्तनहरू गरेको छु तपाई समुद्र केही अँध्यारो देख्नुहुन्छ र यो खाली ग्रे मात्रै छ र त्यति स्पष्ट छैन जब म सी लेयर र अन्य लेयरहरुमा जानेछु यहाँ तपाईले समुद्र अलि प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ र जब हामी लेयर मास्कमा हेर्नेछौँ तपाई देख्नुहुन्छ मैले लेयर मास्क प्रयोग गरेको छु जुन मैले देखाउन चाहेको प्राय क्षेत्रमा छ ल यो कार्य रिडु गरौँ मैले सी लेयर मेटेको छु र पृष्ठभूमि लेयरको एउटा कपी बनाएको छु मैले लेयरको नाम सी राखे र त्यो लेयर स्काई को तल र ल्यान्डको माथि छ मैले मसँग भएको लेयरमा काम गरेको भए हुन्थ्यो तर मैले राम्रो परिणाम पाउने थिएन किनभने मैले समुद्रलाई अलि गाढा बनाउन कर्ब्स टुल प्रयोग गरेको थिएँ र त्यो सँगै मैले लेयरमा एकदमै धेरै रङहरूको जानकारीहरू गुमाएको छु र यो तरिकाले म अझ राम्रो नतिजा पाउने छु अब म पुनः सी लेयरमा लेयर मास्क थप्ने छु म लेयरको ग्रे स्केल कपी प्रयोग गर्छु म सो लेयर मास्कमा क्लिक गर्छु र लेयर मास्कमा सम्पादन गर्छु म कर्भ्स टुल प्रयोग गर्नेछु र म यसलाई तानेर सोही प्रक्रिया दोहोराउनेछु तर म यो तान्ने तान्नेछु अब मसँग समुद्र क्षेत्रको लागि एउटा लगभग सेतो लेयर मास्क र जमिन क्षेत्रको लागि लगभग कालो छ यहाँ केही छुटेका संरचनाहरू सच्याउन म ब्रस टुल छान्छु र जमिन क्षेत्र कालोले पेन्ट गर्न सुरु गर्छु म सी लेयरमा कालो रंगले पेन्ट गर्न चाहन्न त्यसैले म अग्रभूमि र पृष्ठभूमि रंग बदल्छु र समुद्र क्षेत्रमा जान्छु र सेतो रङले पेन्ट गर्न सुरु गर्छु र मलाई लाग्छ मैले यो अलि हल्का गर्नुपर्छ यहाँको क्षेत्र मलाई ठिकै छ जस्तो लाग्थ्यो तर तपाईँ त्यो पनि सच्याउन सक्नुहुन्छ त्यसैले एउटा सफ्ट ब्रस छानौं र यो धार राम्रो भएको हेरौ जब म सो लेयर मास्क निष्क्रिय गर्छु हामी यहाँ जमिन र समुद्र बीचको दृश्य अलि तन्केको देख्ने छौं इमेजमा जुम गरौ र तपाई लेयर मास्क र लेयर दुवैले काम गर्न नसक्ने स्थानमा एउटा सेतो रेखा देख्न सक्नुहुन्छ र म यसमा पछि काम गर्नेछु Shift plus control plus E ले पूर्ण इमेजमा फर्कदैछु म कर्व्स टुल छान्छु र मसँग लेयर मास्क छानेको छ छैन जाँच्नेछु र म पुरै इमेज हेर्न स्काई लेयर समावेश गर्छु र अब म इमेजमा क्लिक गर्छु र कर्व्समा काम गर्छु अब तपाई समुद्र र जमिन बीचको सेतो रेखा हराएको देख्न सक्नुहुन्छ तर समुद्र अझै अलि अस्पष्ट छ तर म कर्व यहाँ माथि तान्न सक्छु र म अब स्पष्ट समुद्र देख्न सक्छु र मलाई लाग्छ मैले यसमा बढी काम गर्नु हुँदैन म समुद्रमा खाम लागेको बादलहरूको छाया विभिन्न तरङ्गहरूको संरचना र समुद्र हुनुपर्ने जस्तै अलि निलो रङ देख्न सक्छु आकाशको धारमा उज्यालोको अलि समस्या छ किनभने आकाश धेरै चम्किलो छ र म त्यसलाई पछिको कदममा ठिक गर्न सक्छु ल म ओपासिटी स्लाइडरमा कर्भस टुलको इफेक्ट मिलाउन सक्छु र मलाई लाग्छ राम्रो इफेक्टको लागि यसलाई अलि कम गर्नुपर्छ जोन आर्नल्डले भनेका छन् कि हामीले सम्भावित पूर्ण परिमाणमा जानुपर्छ र स्लाइडरमा तल जानुपर्छ किनकि हामी तल गएपछि इफेक्ट हेर्न सजिलो हुन्छ र हामी सजिलै सही परिमाण छान्न सक्छौं र मलाई लाग्छ मैले यो खण्डमा धेरै काम गरे त्यसैले म स्लाइडर तल सार्छु र मलाई लाग्छ यो ठिक छ क्षितिजमा कहाँबाट यो उज्यालो आउँछ त म स्काई लेयर डिसेलेक्ट गर्छु र ठिक गर्छु तर यो यसको कारणले होइन त्यसैले म सी लेयर डिसेलेक्ट गर्छु र यो सी लेयरको कारणले हो र मैले यहाँ यो भाग गाढा बनाउनु पर्छ र त्यसो गर्न म ग्रेडियन्ट टुल प्रयोग गर्छु म लेयर मास्क छान्छु र टुल बक्सबाट ग्रेडियन्ट टुल छान्छु र म जमिनको भाग सेतो बनाउन चाहन्छु र आकाशको कालो र म यहाँ बोर्डर चाहन्छु gradient पूर्ण सेतोमा सुरु हुन्छ र कालोमा अन्त्य हुन्छ ल म यो भागमा जुम गर्छु र म gradient टुल छान्छु र यतातिर सुरु गर्छु यो लाइन बनाउँदा म एउटा सिधा लाइन प्राप्त गर्न कन्ट्रोल की र लेफ्ट माउस बटन थिचेर भित्र तान्दै छु र यहाँ बटन छोडौं तपाई यो भएको देख्नुहुन्छ क्षतिजको उज्यालो गएको छ र तपाई जमिनको लेयर मास्क पनि हराएको देख्नुहुन्छ अब पूरा इमेजमा हेरौं र तपाई सबै सम्पादन कार्य हराएको देख्नुहुन्छ त्यसैले यो क्षितिजमा काम गर्ने सही तरिका होइन त्यसैले म यो कार्य अन्डु गर्छु अब म पहिले एउटा आयत छान्छु र लेयर मास्क छानिएको छ कि जाँच्छु आकाशको खण्डमा आयत कोरौं जब आयत कोरिन्छ म यसमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छु र बाँकी लेयर मास्कमा कुनै असर पर्दैन अब म पुनः सोही प्रक्रिया दोहोराउन सक्छु यहाँ उज्यालो भागमा जुम गरौँ र लेयर मास्क छानौ म माथि कालो र तल सेतो चाहन्छु त्यसैले म यहाँबाट सुरु गर्छु सिधा माथि क्षितिजमा जाउँ र तपाई अहिले समुद्र मात्रै सेतो र जमिन र आकाश कालो मात्रै देख्नुहुन्छ Shift plus Ctrl plus A e ले सबै छनोट निष्क्रिय बनाउँछ Shift plus Ctrl plus E ले पूरा इमेजमा फर्काउँछ र अहिले धेरै राम्रो छ म ल्यान्ड लेयरमा गरेको जस्तै सम्पादन स्काई लेयरमा पनि गर्न चाहन्छु स्काई लेयर दोब्बर गरौँ र ओभरले मोडमा जाउँ यो तरिकामा अलि बढी नै गर्नुपर्छ त्यसैले म ओपेसिटी स्लाइडर अलि तल तान्छु र म स्काईमा अलि कन्ट्रास्ट पाउँछु र मलाई लाग्छ इमेज एउटा कुरो बाहेक लगभग तयार भयो यहाँ यो घरको भित्ता अलि गाढा छ यो डजिङ र को अवस्था हो डजिङ र बर्निङ अँध्यारो कोठासँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् जहाँ तपाई प्रकाशको किरणमा हात वा कागज वा अन्य केही राखेर एउटा चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ र बर्निङ त्यसको उल्टो हुन्छ त्यहाँ तपाईँ एउटा पेपर लिनुहोस् र यसमा एउटा विशेष आकारको पाल बनाउनुहोस् र इमेजको केही प्रकाशहरू इमेजको अर्को खण्डमा सम्पादन गर्नुहोस् कुन कदम कुन समयमा गर्ने भनी पत्ता लगाउन यो प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ र त्यसको लागि तपाईलाई धेरै कागजको पानाहरू चाहिन्छ र जब तपाई ती प्रक्रियामा हेर्नुहुन्छ म तपाईलाई एउटा फिल्म वेल फोटोग्राफर हेर्न भन्छु यो फिल्म जेम्सको बारेमा छ र यो फिल्म एकदमै राम्रो छ म वास्तवमै तपाईलाई त्यो फिल्म हेर्न भन्न सक्छु अब डजिङ र बर्निङ प्रक्रिया हेरौं हामीसँग यहाँ डज र बर्न टुल छ तर म पुनः लेयरमा काम गर्न चाहन्छु म थप एउटा लेयर थप्छु र म यसलाई सेतोले भर्न चाहन्छु म कलर च्यानलमा जान्छु र म ग्रेमा 50% र अन्य च्यानलमा 128% राख्छु यो ग्रे रङ 50% ग्रे छ र म लेयर मोड ओभरले मोडमा बदल्छु र तपाई केही नभएको देख्नुहुन्छ अब म रङलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बदल्छु र एउटा ब्रस छान्छु यो ब्रस साइज लगभग ठिक छ तर म ओपेसिटी टुल घटाउँछु मानौ 30% वा त्यस्तै अब मैले नयाँ लेयर छानेको छु र अग्रभूमि रङ सेतो र पृष्ठभूमि रङ कालोमा बदल्छु र म यहाँ भित्ता पेन्ट गर्न सुरु गर्छु र सायद तपाईँ कम्प्रेसनले आफ्नो काम गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र भित्ताको छेउहरू उज्यालो देखिन्छ यो प्रक्रियालाई डजिङ भनिन्छ किनभने मैले प्रकाश फोटोग्राफिक पेपरमा राखेको भएर भित्ता चम्किलो हुन्छ जब हामी यहाँ यो लेयरमा हेर्छौं तपाई यहाँ हामीसँग अझ सेतो क्षेत्र भएको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ इमेजमा केही खण्डहरू थप उज्यालो हुन सक्थे उदाहरणको लागि समुद्र तट छेउको चट्टान सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको इमेजमा जुम गर्ने हो र अब म भित्ता अझ चम्किलो भएको देख्न सक्छु र संरचनाहरू जेपेक कम्प्रेसनको कारणले लगभग गुमेका छन् तर म त्यो रङ बदलेर ठिक गर्न सक्छु र त्यसको लागि सर्टकट की एक्स की हो र यसलाई अलि गाढा बनाऊ मैले ओपासिटी स्लाइडर अलि तल पर्छ र यो भयो मलाई लाग्छ यो क्षितिज अलि चम्किलो भयो त्यसैले त्यो भागमा पेन्ट गर्न ब्रसको वृत्तको साइज मिलाऊ र इमेजको त्यो भाग गाढा बनाउन कालो रंग प्रयोग गरौँ म रंग x रा. बदलेर इमेजमा काम गर्न सक्छु र यसलाई अझ गाढा बनाउन सक्छु मलाई लाग्छ त्यो अलि बढी भयो र मैले त्यहाँ के गरिरहेको छु म पक्का छैन त्यसैले कार्य अन्डु गरौ। तपाई मैले लेयर बनाएको तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मध्यम ग्रे बनाऊ र प्रत्येक च्यानलको लागि 128% र लेयर मोडलाई ओभरले मोडमा बदलौं मिडियम ग्रे र ओभरले मोडले केही फरक पार्दैन र तपाईं इमेजमा सेतो वा कालोले फर्न सक्नुहुन्छ पेन्ट गर्दा तपाईं सेतो प्रयोग गरी इमेज अलि उज्यालो र कालो प्रयोग गरी अलि गाढा बनाउन सक्नुहुन्छ अब मलाई लाग्छ कि यो इमेजमा सम्पादन कार्यहरू सकियो म यसमा तपाईहरुले मैले आज गरेको काममा केही गल्ती औल्याउनु भयो भने मात्र काम गर्छु मलाई लाग्छ मैले त्यो गरेको छैन र लेयरलाई डज एन्ड बर्न नाम दिउँ आजलाई यति नै यदि तपाई कुनै प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया info@mirthegame.org मा लेख्नुहोला र थप जानकारीको लागि mirthegame.org मा जानुहोस् म तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु तपाईलाई के मन पर्यो के राम्रो हुन सक्थ्यो र भविष्यमा तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको लागि मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु नमस्कार